call. It's me. Sweet, what's going on, man? Oh, Sweet. What the fuck you think is going on? I'm in the prison hospital, nigga. I know. You all right? Hell nah. You gotta do something, man. I'm trying. Yapacağım dostum, yapacağım. Sure Kendall safe first. Yapacağım. All right, man, I gotta go. Don't worry, bro. I ain't gonna leave you in there. Kurtaracağım seni Sweet. Kurtaracağım. Neyse. Hey dostlarım ben Serdar ve Sanresa. Hoş geldiniz en son bölümde. Ee, Big Smoke ve Rider pislikleri bizlere. Kendini vurdun adama. Adama kendini vurdun. Kanıt. Kanıt. Lan yaşlı teyze atış şey ediyorsun şerefsiz. İnternette paylaşacağım bunu. Oo çok dramatik bir fotoğraf oldu. Neyse arabasını alırım ben de. Yaşlı teyzeye çıktı vurdu. Tabancayla vurdu yaşlı teyzeyi. Şerefsiz. Polise bak. Hocam sen yanlış... Hocam yanlış yerde oturuyorsun sen. Çok yanlış oturuyorsun sen. Anlamamışsın bence senin olayı. Neyse karışmayacağım. Teyze sen de yanlış oturuyorsun. Teyze arka plan şeye girmiş. Banka girmiş. Söyleyeyim dedim. Belki... Teyze senin yüzün ne? Ne olmuş senin yüzün? ya? Neyse. First aid. You you want? Nothing. I'm looking for a friend of oh, mine's yeah. cousin, Mexican guy. He ain't here. Jew? But Cesar said you was a real man. Gerçek adamım ben. Gösteririm sana gerçek adam nasıl olacağını istersen. Whatever, asshole. Let's go. Damn, relax, baby. Where's your car? Where's yours? Uh, ladies don't drive themselves. That's what men are for. Oh my goodness. Thanks, Caesar. Appreciate this, homie. So, what's your name? Where we going? My name is Catalina, and we're gonna take this county for every stinking cent. Ne deneyeceğiz? Söyle bakalım. Plan, I guess. You're damn straight it's a good plan. I've cased four soft targets. A liquor store in Blueberry, a bank in Palomino Creek, a gas station in Dillimore, and a betting shop in Montgomery. Hold up. Which... Hand over the takings or I blow your fucking balls off! This is bulletproof glass, so you can just fuck off, bitch, before I call the sheriff. What are you doing, son? Just give her the cash. Hayır vermeyecek. Verme. Tankeri alacağız biz. Hey, what you doing? Tankeri alıyoruz işte. I ain't losing another crappy job because of some crazy bitch. Come on Derek, we're gonna stop those bastards. Hadi them. Drive! I know a guy who'll pay for this rig and its cargo. Be so kind as to move. Nereye gidiyorsunuz lan siz? Oh hadi gel. Katalina gel. Katalina gel. Katalina gel. Lan. Manyak kadın gel. Bin arabaya. Lan bin. Oh be. Manyak mıdır nedir ya? Şimdi nereden nasıl gideceğiz? Ha. Sağ taraftaki yolu takip edeceğiz. <clears throat> o iyi o deli arabadan kurtulduk en azından. Güzel. Böyle daha iyi. Daha rahatız. Buradan sağa döneceğim? Dümdüz mü döneceğim? Ee, Güzel. Yalnız pompalı tüfek mermimi birazcık harcadım sanırım ama sıkıntı yok. SMG'm var. Ee, zırhım azalmış. Zırhımı yenilemem lazım. Para lazım ama sanırım bununla birlikte para gelecektir. Ne kadar para geleceğini ben de bilmiyorum. Bakalım belki bu görevde bütün şeyleri yaparız. Tüm görevleri bitiririz. Katalina görevlerini bitiririz en azından. <clears throat> Güzel. Ee, yeni ev almayacağım. Yeni ev almayacağım. Paramı saklamak istiyorum. Dediğim gibi bol bol silah ve e, zırh alacağız zaten. E, o yüzden. Paramı saklamak, nereden saklamak istiyorum onu da bilmiyorum yani. O kadar da şey değilim. Baya iyiyiz aslında. Neyse. Hadi bakalım. Hello Mr. Whitaker. Catalina, what have you brought me today? A rig and tanker, full to the brim with premium gas. Never seen it, never saw you, never gave you this water cash. Nice not doing business. Likewise. Now get out of here before the cops come snooping. You ever want to run some freight for me, just drop in. I've always got shit to move. Güzel. Goodbye. Goodbye mı? Okay. Uhu 5000 dolar. Al nakliye görevlerini yapmak için oraya gidelim. Jimmy nereye? Ha. Yeah. Carl. What was this? You know me. Oh, truth. This is the truth. Beni tanımıyorum ay. said you were a moron. Who? okay, you can drop the act now, kid. You the police? No, we have a mutual friend and business partner. We do? Who? Yes. Have you killed any cops lately? Ah, oh, man, Olá I Should've known. That <laughs> asshole. Ah, can oyundaki en the karakter. Make sure nobody follows you. The truth. Why Bayılıyorum bu adama ben. Aa, nerede never adam? Uuu ta orada. Bizi gelmişken seviliriz daha. Gelmişken videoları bir save atarız. Her şeyi halleder. yolunda devam ederiz. Anker görevlerini yapacağım dediğim gibi. Sadece senaryoyu bitirmeyeceğim. Senaryoyu bitirdikten sonra veya bitirmeden önce e, bütün yan görevleri, mini game'leri falan yapacağım. Hepsini halletmeyi düşünüyorum. Oyunu bayağı %100 bitireceğiz biz. O yüzden Sanras birazcık daha uzun bir seri olacak. Öyle diyebilirsiniz. Yandan falan giremez miyiz şu an yollara? Öyle tuhaf tuhaf yolları kullanmak istemiyorum. Ha? Çimenlerden gitmek daha kolay geliyor. O tanker benden daha hızlı gidiyor. Oha yalnız bayağı hızlı gidiyor şu an tanker. O tanker o hız ne tanker o hız ne? Abo! O hıza bak sen bir. Ne oluyor lan? Kim bunları bu kadar hızlandırıyor? Çarparız tabii. Kaza olur tabii ondan sonra. Zincirleme kaza oldu. Baksana herkes birbirine çarptı orada. Ha bak hayalet araba. Onu yeni görüyorum yalnız. Seni burada yeni görüyorum dostum. Merhaba. İlginç bir yer şey orası. Neyse. Bu oyundaki yağmur efekti çok ilginç ya. Cidden çok ilginç. Hani yağmurdan çok şeye benziyor. Sanki havada bir şeyler böyle küçük küçük toz parçalar patlıyormuş gibi hissediliyor. Öyle görünüyor en azından. Kim düştü lan motordan? Hangi da dangalak düştü motordan? Ya bu motor burada. Bir adam ölmüş abi baksana. Motorun sahibi yok. Bildiğin yok yalnız şu anda. Neyse buna gidelim Daha daha havalı. Hem mavi de güzel. Mavi rengini severim. Hadi bakalım. Ha, ana yolda bu motorla gitmek, e, gezmek, bu motorla yolculuk etmek bana çok havalı geliyor nedense. Yani çok rahatlatıcı geliyor. Bilmiyorum yerinde geliyor böyle. Merhaba yoldaş. Aynı yolda aynı motorla yürüyoruz. Aynı ulaşmakta mutluluk görmeyecektim ha. Ha tam yangın söndürücüymüş. Orada bir silah var zannettim de. Geldik mi Angel Pine'a? Oha! Ciddi misin? Küş, Güzel, iyi, hoş, harika. Bunu o kadar çabuk gireceğimizi beklemiyordu ama. Demek ki hızlı sürmüşüz, iyi sürmüşüz. Güzel. Hayır daha bayağı pompalı tüfek mermim var o yüzden sıkıntı yok. Güzel ettik Bin bakalım buna. Turut'un yanına gidelim şimdi. Benim ba bazen haritası görüyorum ya. Benim bir şeyler çalmamı isteyecek. Sanırım. Hadi. Hadi. Body Harvest aynen öyle. Lanet olası herif. Senden nefret ediyorum. Hello? Hello? Somebody in here? In here. Check this shit out. What do we have here? Yo, Carl. what up, kid? Hey, what's happening? Oh, is this undercover training? Oh, no, you must be off duty. Yeah, yeah, whatever. Hush up, man. <laughs> Mr. Truth here is going to be supplying you with some of the finest weed. and <laughs> you are going to deliver it for us. Hey, man, you losing. You hallucinating this shit. What? Oh. <laughs> Yo, Truth. Adam burada olmadığını zannetti. Welcome, friend. Sup? Carl here is gonna be paying you your money. <sighs> What you talking about? Now, Carl, I got a real do-gooder fucking with me, and I want you to take this evil green poison and drop it on him. Lionel's <laughs> also it's gonna ruin that asshole's career. Ah, oh, bullshit. Dudes, you want mushrooms, you lose? How about some DMT? No, not for me, man. I got Tabi tabi tabi sen gide gideceksin zaten bu durumda. Ooh, shit. I'm fucked up. Yo <laughs> Carl, pay the man. Whoa man, I never thought I'd see that. A Fed out smoking me, Hunter. <laughs> what are you, dude? FBI? DEA? Nah, I'm more like a private investigator. <laughs> Friend, you give off a positive energy. How about some Vietnamese opium? Nah, I'll get out with that. But how do I know I can trust you then? What, I'm working for you now? I'm a man of peace. But some squares across that ridge are not respecting my <laughs> peace. ah, well, I mean, survivalist maniacs, right-wingers, fascists. <laughs> They have a harvester and Survivalistler, tarikatçılar işte. Deniz tarikatçılar bunlar. You can pay me. Namaste, Carl. The fuck that mean? Later freak. Aleyküm namaste sana da. Hadi bakalım içeride kere dönem olduğu çiftliğe git. Ama çok uzağa koyuyorsunuz ya. Sevmiyorum böyle uzağa gidelim giden böyle böyle. İnsan gideceğiz bakalım. Madem bu görev bize geliyordu onuruyla yerine getireceğiz değil mi? Onuruyla çalacağız. O. <laughs> İyi. Bir öyle. Günlerde Sunrise'la karşılar çok ilginç ilginç şeyler çıkmaya başladı. Güzel güzel şeyler çıkmaya başladı. Cidden. Bu şans meselesi mi yoksa... Anlamadım. Hey yo yo yo yo. Motor ha. Motor sakin kanka sakin. Namaste motor namaste. Ya neden GTA 5'te San Andreas'tan ayrı tuttular ki? Hiç sevmemiştim o kararı. San Andreas'taki karakterler efsane ya. Efsane. İnanılmaz karakterler yapmışlar. Bu karakterler böyle bir kenara atılır mı? En azından bir şey çıkarsalar. San Andreas Stories çıkarsalar da karakterleri baştan bir oynasak böyle başka şekillerde. Yani başka bir hikaye içinde. Ne bileyim orada yeni özellikleri falan eklenir oyuna. Tanrı Stories'e. Güzel olabilirdi bence. Bayağı da satardı hani. Güzel bir iş şeyi olurdu. Kararı olurdu. Onu alacağım. Biçer döverin arkasındaki, çiftliğin arkasındaki tarlada. Hayır kanka. Çiftliğe girip biçer döveri çal. You come to the wrong farm, boy. It's my constitutional right, bitch. Bu benim anayasal hakkım dedi. Oha 10 mermili bir tüfek. Ben bu tüfeği kullanırım. Değil mi? Ama ilk önce tabancayı kullanmaya çalışayım bakalım. Oh, oh, oh, Oh. Ağzın burnunu kırarım senin. Çık lan ondan. Çık oradan. Şerefsiz. Gelin lan. Neresiniz? Hey, who is this guy? Don't know, but it looks kind of shifted. Roll him in some pig shit. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh bro bro bro bro bro bro bro bro bro bro bro siz tüfek mi istiyorsunuz bro? Size tüfek veririm ben. Size tüfek istiyorsanız size tüfek getiririm ben. Ağzınızı burnunuzu kırarım yani ondan onu da söyleyeyim. Neredeler onlar? Göremiyorum da. Bak kırar geçerim. Var mı başka? Başka? Güzel. Hep böyle olacaksınız. Ölü. Ah! Ha var. İyi sen çok da değilmişsin. Diğeri nerede lan? Neyse. Gel bakalım. Bu da pompalı tüfek kanka. O da pompalı tüfek diyorlar. O traktör patlayacak gibi ama ondan önce şu bir şey döver almam lazım. Onun için de şuradaki elemanları bir şekilde halletmem lazım. Neden düşmüyor lan o? Sen neden yere düşmüyorsun? Güzel. Oo. oh. Başka birisi kalmadı sanırım. Bayağı herkesi şey yaptık. Öldürdük. Katlem yaptık burada. Bu tüfek bir harika. Ondan önceden belirtmek istiyorum. Bu elmanı oradan bir atalım bir önce. Değil mi? Atlaya atlaya git. Atlaya atlaya git. Atlaya atlaya git. Atlaya atlaya git. Beni ezme lütfen. Lütfen beni ezme. Lütfen beni ezme. Dur bakalım. Oh be. Ölüyorum lan. Baya bildiğin ölüyorum. İçeride böyle turutun çiftliğine götür. Öyle yapacağım. Planım o. Ama bana engel olmak isteyen bazı unsurlar var. Oh, oh, oh, oh. Bro, bro, bro, bro, bro. Ağzınıza tükürürüm sizin önce. Onu önceden söyleyeyim. Biz nereden çektiniz? Ölmeniz lazım ama sizin artık. Güzel oraya doğru gidebilirim. Lan yok mu çevrede cam falan? Hop! Abo! Ah! Ah! Hay tüküreyim. Hay tüküreyim. Hay tüküreyim, hay tüküreyim, hay tüküreyim. Oh boy. Oh boy. Okay. Bunu yapacağız. Tüfek tahmin edemedim. Tüfeği şey tahmin edemedim. Hadi çabuk ol, çabuk ol, çabuk ol lütfen. Ağır çekimleri alacak, ayıracak vaktimiz yok. İroni bayağı iyi olmuş ama ağır çekimleri ayıracak vaktimiz yok. Nasıl bayağı ironi. Oh boy. Hey. Almanın tüfekleri güçlü. Ama benim de ben ben de güçlüyüm yani. Ben de bayağı güçlüyüm. Neden? Çünkü ben de silah alabiliyorum dostum. Benim de silahlarım var. Ama alamıyorum. Neden? Beni alır mı acaba? Almayayım. Gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Neden gerek yok? Anlayacaksınız zaten. Yo Turut Biçer duvarın olduğu çiftliğe git. Gideceğim. Tamam, gidiyorum. Ya manyak mısın? Alak. Neden Hemen atlıyorsun önüme öyle. Ya ben ya, ya ben atlıyorum da seni bir dursaydın bir şey yapaydın ne bileyim. Çarpmasaydın. Çarpmayaydın değil mi? Sa saymıyorum ben şu an değil mi? Neyse. Gidip şunları bir halledelim ya. Canımı sıklar iyice. Demek bana Bak köpeklerle saldırırsınız şerefsizler sizi. Siz survivalist, tarikatçı manyaklar sizi. Geliyorum. Geliyorum. Kökünüzü kazıyacağım. Ters, ters kullanacağım. Başka yerden geleceğim. Tam ters yerden geleceğim. E, çalıp kaçacağım. Tüfekleri iyi ama tüfekleri iyi. Ona, ona, ona laf edemeyiz. Tüfekleri gayet iyi. Burası Turut'un çiftliği mi? Yok ama bir piçerdeleri buraya getireceğiz. İyi yolla bulduk o zaman. O kadar uğraşmamıza da gerek kalmayacak. Direkt buradan buraya atlayacağız. Muhtemelen herhalde. Öyle umuyorum. Biçerdever çiftliğin arkasındaki tarlalar. Peki. Dur bakalım sen orada. Atla aşağı sen bir. Atla aşağı. Şuradaki elemanlarla bir şey konuşacağız biz. Buradaki elemanlarla hemen bir iki dakika bir şey konuşacağım. Sıkmasak acaba? Sıkmasak. Wow wow wow wow bro bro bro. Yani öyle yaparım adama. Adam olacaksın. Verilmek istenen mesaj buydu burada. Bunun tüfeğine ne oldu ya? Neyse. Merhabalar. Öldürmek için eleman arıyorum içinizde. Oh! Var mı başka içinizde eleman? Güzel. O deli gibi zaten haritada bağlanıyor. Ona bir şey yapmayacağım. Canım bayağı gitti. Ama benim... Lan adamın tüfeği kayboldu ya. Adamın tüfeğine ihtiyacım vardı neyse. Merhabalar efendim. Ben oradan bir aşağı in bakalım. Kız arkadaşının şey yok dedi. Burnu yok dedi. Aman tanrım nasıl olur böyle bir şey Lan! Nereden geldiniz siz? Bunlar nereden geldi ya? Bro! Bro. whoa. He's a combine rustler. That son bitch stealing bitch. Al Eminatü'yü. Şuraya bir iki eleman gelecekti. Geldiler mi onlar? Gelirlerse bir görüşme ayarlayacağım çünkü. O yüzden soruyorum. Yoksa hani şey değilim hemen hani öyle ben pek. Hani- Biliyorsunuz beni. Görüşme ayarlayacağım sadece. Tüm saylamaklı. Eee... <laughs> Medeni bir şekilde konuşacağız biz sizinle. Oturup sohbet edeceğiz masa üzerinde. Müzakerelerde bulunacağız. İçeride ve Turut'un çiftliğine götürür. Hocam sıkan sıkana olmuyor. Ayıp. Ay tüküreyim. Ben bu görevi başka bir şey de yapmaya çalışacağım. Olmadı bu. Olmadı Neyse. bu görevi beceremiyoruz. Beceremiyoruz bu görevi. Neyse. Trump başa geldi ya. Trump başa gelince bu survivalistler şey kazandı. 3 kazandı. Neyse. Ve izlediğiniz için teşekkürler. Ee, umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğeni paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek şunlarlıkta kalmanız dileğiyle. 拜拜。